Improving safety is a key priority for Emirates, and for this, it is essential that we develop a strong safety culture among all of our employees and managers. Moreover, we need to continue building a continuous improvement culture and a knowledge sharing network throughout the group. To reach these objectives, It is essential to work on the posture and the role of our team leaders and provide them with the necessary tools, knowledge, and support in order to consolidate and reinforce them in their managerial roles. Nos superviseurs chez Imeris hein, ont des niveaux de compétences différents. La majorité d'entre eux sont des anciens opérateurs hein, qui ont été promus au rôle de superviseur sans avoir été systématiquement formés aux techniques et managériales. Il est donc essentiel pour nous de les aider à s'affirmer dans leur rôle de leader pour qu'ils puissent porter des sujets de sécurité, des sujets d'amélioration continue, la performance, le développement de leurs équipes. Si nous prenons l'exemple de la sécurité, ce sont eux qui sont en contact direct et quotidien avec nos opérateurs sur nos usines. C'est là où nous avons le plus de risques d'accidents. Ce sont donc eux qui ont le plus grand rôle à jouer pour améliorer la culture sécurité. Pour ce faire, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de techniques, ils ont besoin de supports pour amener les équipes au niveau attendu. C'est cela que leur apporte le programme Lead My Team. Lead My Team is the first group wide initiative that aims at training our supervisors in managerial techniques. This training is custom built, featuring managerial tools and techniques based on safety and continuous improvement cases. The program is intended for all the local managers in our plants who supervise a team. They can be supervisor, team leaders, line managers, overseers, and other site managers' direct reports. Names vary greatly from a country to another. By the end of the deployment, we estimate about 1,000 people will have been trained. Ce qui fait la différence avec My Team, c'est son approche intégrée, qui va au-delà d'une formation de trois jours en classe. C'est un programme qui se déroule sur plusieurs mois avec un support de toute la ligne managériale. Cela commence bien avant la formation avec une évaluation des compétences et le choix d'un projet à mener pour chaque superviseur. Après la formation, les participants ont l'opportunité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en classe à travers un projet qu'ils vont gérer euh, pendant plusieurs mois avec le support de leur manager mais aussi ils ont accès à un outil d'ancrage mémoriel, des formations complémentaires qui sont en ligne, ils évaluent leur progrès et aussi ils ont une soutenance officielle de leur projet devant un jury. Suite à cela, ils obtiennent la certification LITMATIN. Training sessions have been organized in 2018 in France, Germany, Austria, the United Kingdom, United States, Canada, Spain, and Ukraine. All of these sessions are delivered in local language by a local trainer from Segos Network. For 2018, we had over 400 participants to the training sessions and 25 participants that have been certified Lead My Team, meaning they have completed the project, presented in front of a jury, finished their e-learning programs, and showed progress in terms of managerial skills. The projects led by the supervisors contribute greatly to the plant's performance. Some relate to implementing rituals of management and the design of visual boards to lead these meetings. Others relate to improving relationships between departments and having clear communication tools between different services, such as maintenance and production. Parmi les facteurs de succès, je vais en citer trois. Le premier, c'est le contenu du programme à lui-même. Lead Team est une formation très appréciée car elle a un contenu très concret, très interactif et au cœur des besoins de nos superviseurs. En plus, un nombre de participants ont l'occasion pour la première fois de visiter un autre site Imeris, connaître des collègues à l'autre bout du pays qui sont confrontés des fois aux mêmes problématiques qu'eux. Après le contenu, le deuxième facteur de succès, ce sont les formateurs. Ces hommes et ces femmes sont essentiels pour le succès du programme. C'est pour cela que nous avons mis en place avec notre partenaire Segos un processus de sélection, de formation, de coaching de nos formateurs pour nous assurer qu'ils ont un très bon niveau d'énergie pour qu'ils puissent motiver, engager les participants, le bon niveau de préparation pour assurer euh, l'homogénéité dans les messages qui sont délivrés. Le troisième point clé est le support et l'engagement de la ligne managériale. La formation est délivrée sur nos usines. Le responsable d'usine est celui qui accueille le groupe et qui anime une partie de la formation sur la conduite des projets. Par la suite, ils suivent leur superviseur jusqu'à leur certification. Our supervisors are based in over 40 countries and more than 250 different industrial sites. Therefore, working with an international group, such as SEGOS, was a basic requirement for us, since we needed a training partner capable of providing trainers all around the world. Besides that, a rigorous logistic organization and a systematic train-to-trainer process has guaranteed that all our trainers know and deliver the same message in the same way, using Immer's language and emphasizing our values of safety and continuous improvement.